Hujan sudah makin deras guys. HP ku basah guys. Sudah dulu ya guys. HP ku basah. Nanti rusak. Hari ini najur najur gabus. Buat senapan. Bawa golok. buat tas. Najur kita najur di ladang sendiri nanam padi tapi gagal banyak mati kita lihat nampaknya joran kita ada goyang-goyang tuh habis kita pasang setengah jam yang lalu banyak goyang-goyang goyang-goyang jorannya nah iya ternyata goyang jorannya goyang-goyang guys ternyata dapat asik dapat guys dapat lumayan lumayan dapatnya kita najur 10 biji yang di sana juga ada itu. tuh jauh yang di ujung debek malah sudah dapat alhamdulillah umpannya ikan wader atau sepat lumayan guys tepat guys besarnya nggak seberapa sih hmm. guys dapat guys susah guys lepasnya lumayan guys ini umpannya guys kita pakai ikan hidup ikan hidupnya menggunakan sepat sepat yang ada merahnya ini umpannya sepat sepat hidup oke okay guys kita pasang lagi ya guys makasih kita tajuran yang ke berikutnya guys ini sama cuaca sudah gerimis mendung hujan mana jauh sendirian di tengah-tengah hutan ini pak tajuran berikutnya guys uh dapat juga guys ternyata guys itu guys lihat guys Uh babon guys babon babon babon lagi guys rezeki hari ini guys babon guys babon ngeri guys ngeri putus guys lepas babon guys saya turunin aja ya guys saya turunin guys babon nyangkut nyangkut guys hmm. ini yang pancing ikutnya guys woi mantap guys ternyata lebih besar guys lebih besar daripada yang tadi guys asli lebih besar asli mantap guys mantap mantap mantap ini ya lebih besar daripada yang tadi sip kali Hah. nih asli mantap mantap mantap ke video ke tajuran berikutnya guys hujan guys sampai aku basah nih guys hujannya semakin deras <laughs> guys aduh gimana ini guys tengok guys tidak ada pondok tidak ada apa-apa sini hanya hamparan guys ini tajuran aku yang berikutnya guys kita lihat guys ternyata zong guys zong zong ya guys kita tajuran berikutnya lagi guys Zong guys. Hujan sudah makin deras guys. HP ku basah guys. Sudah dulu ya guys. HP ku basah nanti rusak. Oke, salam gila mancing. Bunya bergoyang guys. Sore-sore ini guys. Menjelang kita buka. Nampaknya ada yang nyangkut nih guys. Tapi kecil guys kecil jadi lada guys itu tambah-tambah yang tadi guys itu guys kecil guys Alhamdulillah guys dapat guys kecil kecil guys nih oke okay oke guys kita tuh tuh ada tuh sudah tuh goyang-goyang tajurannya nggak sia-sia guys buh ngamuk guys mengamuk dia guys halo guys babon guys Sakit pula guys. Lepas guys. Oke okay, guys. Mantap guys. Ini guys. Asli babon. Babon-babon. Asli babon guys.